Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детские карнавальные шапочки, шапочки грибов. А, сегодня у нас грибы-мухоморы. Вот так вот они выглядят. На видео вы видите шапочки. Красные шапочки в белый горошек. Вот так вот они в запечатанном виде упаковочки. Пакетик запаянный со всех сторон. И давайте посмотрим шапочки. У нас их много. Есть также э, несколько оттенков, то есть шапочки могут отличаться немножечко, потому что мне сами понимаете, может быть немножко разный. Вот визиточка в нашем товаре лежит. И давайте посмотрим шапочку. Вот такая вот замечательная красная шапочка в горошек. Шапочка из искусственного меха. Э, у нас есть еще э, грибы-мухоморы, э, ну, то есть шапочки грибов-мухоморов не только из искусственного меха, есть из флиса, из текстиля, поэтому посмотрите уже, какой вам больше нравится головной убор, такой и заказывайте. Этот, эта моделька из искусственного меха. Вот так вот это выглядит. Внутри шапочка у нас на подкладке такая вот белая подкладка. Шапочка э, универсальная, в одном размере, подходит для детей и взрослых. Вот так вот это выглядит. Вот такой вот замечательный головной убор. Интересный. Для детских садов, для школ. На праздник осени. Отлично подойдет гриб-мухомор. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.